Sana majina. Basi mimi nina furaha sana kupokea hii ngari kutoka kwa rais wangu ambaye nilieleza haja yangu ya kustaafu nikiwa na ngari, akaipokea vizuri sana na yeye akaitimiza. Basi wakati huu nimepokea hii ngari ya kifahari, na hata ninasema Mungu ambariki sana, amuonekanie kwa mambo yote, na aendelee kutumikia wananchi Asante sana. Mungu anaweza